Jingle gear, jingle gear, to gear on the way. Dayır seni döyecek, sonra arak içecek. Эй, ему ты не оставляй печенье с молоком. Оставка ты арах красненьким лицом. Эй, так Таги вчера пухнул, новогодний канун стукнул. Я покакал прямо в елку, и крал я твою тёлку. Весь дом наш украшен. Новый год жизни очень важен. Позвать Коси Саиля, а потом еще и Тагиля. Эй!